Всем привет! Вы находитесь на канале Кубик Юрика, это четвертый выпуск, и сегодня будет 57 прыжков через скакалку на уницикле. Что ж, начнем! Десять. Двадцать. 笑。